но мы, конечно, не можем быть, не можем быть удовлетворены уровнем, характером э, российско-американских отношений. Э, мы готовы к этому диалогу. Господин Трамп предложил э, провести отдельную встречу. Но вот пока не складывается у нас много возникает проблем, но мы готовы к тому, чтобы вести этот диалог предметный. Я думаю, что он давно на, назрел, и многосторонний по очень многим направлениям. Дональд Уин сказал озабоченность по поводу возможной новой гонки вооружений. Я с ним полностью согласен. А, он вот эти шаги, которые мы обсуждаем сейчас, и по северно-корейской проблеме, и по иранской, они, конечно, нас не сближают, но это тоже повод для того, чтобы обсуждать эти вопросы. А, вот э, Эммануэль сказал, что у Европы и США есть взаимные обязательства. Европа зависит от Соединенных Штатов в сфере э, безопасности. Но на этот счет не надо переживать, мы поможем. Мы обеспечим безопасность. И, и, во, и во всяком случае, все, что от нас зависит, мы сделаем э, для того, чтобы не было никаких новых угроз. Э, вот мне кажется, думать нужно вот в этом направлении.